Saluton. Kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito, mi estas en mia laborĉambro en la universitato. Kai mi volas legi kun vi kai mediti kun vi sur eh, el tiro e la tractaggio e senso che stontezzo, Jaromil Nautzend, kai temas pri la memoro della nepoi. Scriba Samenhof en la sectio hoc, pagio tricent dec, rande de la fino de la pagio, la sequan pensaron. La iniziatoroi de la esperanta fero eble negis vivos gis tiu tempo ciam farigios videblai la fructo de ilia agado. Ili iros eble en la tombon, con la malestima nomo de homoi, qui occupadis sinie infanagioi, sed pli au mal pli frue, por la, alia pagio, mal dolce calico, cium ili trincas en la manoi de la samtempuloi, la poste uloi construos al ili monumentoin, cae el parolados ilian nomon, cum la plei granda danco. Longa ancora eble ili shainos alla mondo senfortai. Multa in foio in eble ancora ilia afero shainos alla mondo ec mortinta ca ie ciam enterigita. Sed, tiu ci afero, iam neniam mortos, char gi morti iam neniam povas. Kion vi pensas pri vi mem esperanto parolanto en la dutek unua jarcento ni estas certe parto de la posteuloi pri kiui parolas Zamenhof citie. Sed ni devas concedi la facton che neniu construis monumento in honore al ni au io simile parto Zamenhof mem, sed ne al ni, certe au ni ne, constru, ne construis por eh, la pioniro, do tio ne ocasis. Ciu lau vi tio espero che iam estos granda recono publica pri la gravezzo de, de la afero esperanto. Estos grava al vi, citiu racono. Ciar tio pensigas al mi. Mi reprenas momenton la, la texton. Do, la afero neniam morto signifas che gi neniam atingos la celon. Do, Ču ne? Do kio pli gravas? Atingi la celon? Au promeni sur la vojo? Por vivi dum la disvolvigio de la afero? Ien, o caso por cun meditica, et io compreneble ne rilatas nur al esperanto, sed al multai aferoi pri ciui ni volas el spesi nian tempo energion kai coron do mi core dankas vin pro latento mi bon desira salvi felician semen finon kai kiel ciam antauen sen fine